Mes esam Kauno Arkos bendruomenė. Nu, e, e, e, dar, dar darbelius visokius už molio, paskui vakės darom. Tai taip kaip Renatas pradėjo, esam Kauno Arkos bendruomenė, kurios tikslas būtų pasidalinti savo gyvenimu Ir turbūt mes pirmas dalyjame savo gyvenimu e, ir kartu veikiam prasmingą darbą kaip bendruomenė. Dažnai sako, kad Arkos bendruomenė stengiasi ir mes tą sakom atskleisti žmonių su intelekto negale dovanas. Be to atskleisti galime tik tais per ką, Renatai? per draugystę. Ne draugystę. Ne. Nes ne šiaip, kad suorganizuoti veiklą ar, ar ten sugalvoti, ką veikti, kad būtent skiriam draugystę, pasidalinti savo gyvenimu, kad, kad atskleisti bičiulių dovanas, kad dirbti, parodyti, kad bičiuliai gali sukurti vertingus daiktus ir Atsimeni, kai kalbėjom Renatai apie mūsų, kas mes esame, identitetą, kad e, mylėti ir džiaugtis Dievo duotų gyvenime. Kad ir koks jis yra duotas, bet jį pamilti ir juo džiaugtis. Ir turim tokį posakį istoriją, kad kiekvienas žmogus yra šventa istorija tai tikrai Renato būtų istorija, kad atėjo pirmą sykį, atėjo, buvo labai nedrasus. Labai nedrasus ir reikėjo net brolio, kad atvestų. Bet per tuos keturis metus tiek atsiskleidė Renato dovanas. Tai aš ne tik sakyčiau, kad tu linksmėsnis pasidarėjai, Bet, e, nu, tapo Renatas drasus, kas pirmas pas mus grupiai kalbės. <laughs> Taip, Renatas. Kas pasidalins? Renatas. Kas kito paklaus? Renatas. Aš manyčiau, kad tai jo tie pokyčiai bendruomeniai labai milžiniški tokie kur ne, ne darbinė prasme, ne pasiekimų, bet tokia žmogiško atsiskleidimo, tik, tikrojo Renato suradimo. Žmo, dažnai žmogus su negale, kas ir vyksta Lietuvoje, jeigu kreipiasi kur pagalbos, jie patenka į savo, savo likimo brolių grupę, vadinkim tai. Kažkur užimtumo centre jie bendrauja tik tai su, su su kitais bičiuliais, taip kaip mes vadiname žmonės su intelekto negale. Kitur tai tą naudoja kitą žodį, kuris mums labai nepatinka - intelekt, neįgalėjai, ten sutrikusio intelekto, mes vadinam tiesiog bičiuliai. Ir aš manyčiau, bičiuliams reikia draugo, e, tokį kaip mes turim draugą. Jie nori turėti draugą, kuris neturi ne, negalias. Tai atrodo taip pradžioje. Bet manyčiau, paskui, kas atsitinka bendruomenėje, atsitinka atvirkštinis momentas. Tai susiduria, kad ne, Renatas turi vieną negalę ir kai aš esu su juo draugystėje, aš taip pat turiu pripažinti savo negalės, nes tik tada mes tampame draugais. Ne, Renatė? tu turi turbūt pajusti savo ribas. Ir jeigu aš noriu būti sažiningas, draugiškas, aš pasiekiu irgi savo ribas, savo žaizdas. Ir tada būtent, kad mes abu labai žaizdoti, abu labai sužeisti, vieną kitą palaikom, manau, vyksta išgyjimas. Kai kalba šventajame rašte, kad Dievas išgydys mūsų širdis, aš manyčiau, vat būtent įvyksta tokiu pagrindu, kad mes esam labai žaizdoti, esam vienas kito šalia, galim jau būti tokie, kokie esame ir tada vyksta mūsų gyjimas. Ir kai vyksta gyjimas, tada prasideda gražus dalykai, kaip Renatas dalyjosi, linksmėsnis, drąsesnis, rūpintis kitais ne? Patinka rūpintis? Ne, ja, patinka. Kuo tu labiausiai rūpinės? Ten... Nu, nu, mm, Erika, kad nesipart, nu, ten biškiai. Kad Erika nesipart. Tada, tada, tada jis e, biškiai, mm, kad nebūtų tokia nervuota. Tokia. Nervuota. Na, kartais nusiminusi būna labai, ne? Ir tu ją labai rūpinės. Čia paskui prasideda kiti gražus, manyčiau, dalykai, kad jie rūpinasi vienas kitais, ne tik. Ir čia, manyčiau, bendruomenė, va tas klausimas, ką mes darom bendruomeniai, tiesiog kviečiam jaunus žmonės išdrysti tai draugystėje išdrysti, žengti draugystės tuo keliu ir net, sakykime, susidraugauti su bičiuliu, kai kuriems savanoriams reikia nemažai laiko. Dažnai išvažiavę tik į kokią piligriminę kelionę ar jau ateina žymiai daugiau, tada sako, va tik dabar aš prisileidžiu bičiulį prie savęs leidžiu pati sau tokiai būti, kokia esu. Jo, kai sako tiesa, jūs išlaisvins, tai manyčiau yra apie tai, kad atsisakymas iliuzijų apie save, iliuzijų kažkokiu, ko dažniausiai būna kiti nuo trokštai iš mūsų. E, ir tada, kai pripažįsti savo ribotumą, tu tada gali ieškoti tokių iš tikrųjų Dievo duotų dovanų. Ar, pavyzdžiui, kur realiam pasaulyje yra vertinamas nuoširdumas arba broliška meilė. Nu, liktai sako, reikia mylėti vieni kitus, bet nueikim į mokyklą ar į kažkokį darbą, dažniausia bus, kad tu turi būti labai fainas, kažkoks ten super charizmatiškas, e, gerai mokintis, gerai dirbti, nu, yra vis tiek akcentas labai šio, tokiam šio laikiniam pasaulyje į kažkokią sėkmę. Kad tu turi būti sėkmingas, kad tu negali būti loseris. O susidūrus su bičiuliu arba bendruomenė viso to nebereikia tau nereikia būti sėkmingam su bičiuliu. Ir iš bičiulio mes nereikalaujame, ne, kad tu būtum čia, tau viskas pavyktų. Ne? Ar gavai barti, kad koks bliudelis nepasisekė? Ne, viskas sekasi, man ne, ne, nieko ne, ne, ten nebuvo taip kad tarp ir labai dažnai kalbame, kad e, buvimas kartu ir draugystė tai nėra lab, visą laiką linksmas dalykas. Jeigu mes e, atsiveriame ir pasiekėme savo ribas, dažnai mes pasiekėme ir savo vidinį vilką. Žanas Vanija labai greitai suprato, kad buvimas santykėje Tai reiškia, kad pažadinė savo vidinį vilką. Ir labai dažnai mes to vilko bijom. Aš pats savo vidinio vilko bijau. Savo tų žaizdų, pavyzdžiui, kad kai tikrai nepatinka, bet prarandu kantrybę. O kai prarandu kantrybę, aš galiu ir sušūkti. Tai čia yra mano vidinis vilkas. Ir, ir tai, kad bičiuliai vis tiek mane tokį priema, va čia man yra didžiausia paguoda. Ne? Kad Erika mes vis tiek kalbam ir jinai mane paskui prie... Aš, aš jos atsiprašau, jinai kai nurimsta manęs atsiprašo. Aš manyčiau, va, e, e e, nu kaip išgyventi tą gailestingumą. O čia yra, kad mes irgi esame vienas kitam gailestingi. Ir manyčiau, nu, va, tas kaip kalba, kad tiesa jūs išlaisvins, tai gailestingumas mus gydo tada. Prieš 20 e, metų e, labai aiškiai supratau atsivertimo momente, kad e, norisi ne tik tais patirti Dievo kažkaip maldoje, bet labai išgyventi paprastoje pavadinkime, išgyventi atliekant meilės darbus. Ir aš tada turėjau tokios nemažos puikybės, nu va, aš stiprus vaikinas galėčiau kur nors nueiti ir, ir padėti žmonėms turintiems negalę. Ir atsimenu, ėjau aš į tikėjimo šviesos bendruomenės susitikimą, tai yra tokia arkos pusėserė į susitikimą ir aš taip įsivaizdavau save, nu, vat, e, tokiu, kad aš esu stiprus ir padėsiu silpnesnė. Bet realiai tas ėjimas buvo, aš dėjau į kelnes, kaip aš bijojau, kaip elgtis reikės, ką ten sakyti, ar susišnekėsiu ir vis nu, tokios baimės, kurios labai vyrauja apie žmonės su, su negale. Ir mane bičiuliai iš tikrųjų nuginklavo per kelias sekundės. Atėjo e, vienas bičiulis audriukas e, ir jisai mane apkabino, išbučiavo, paėmė už rankos ir nusivedė. Ir tai buvo, nu kur patirti, kad vyras vyrą bučiuoja. <laughs> Ir e, tai tikrai mes va tokios broliškos meilės, nu, nepatiriam. Irgi tokia situacija, ne? broliškos meilės, nu, kažkiek šeimoje patiriam, bet, bet kadangi aš neturėjau, nu, tik tai sesę, brolio neturėjau, man tas, tas toks paprastas nuoširdumas ir atvirumas mane priėmė besąlygiškai. Ne už darbus, ne už tai, kad aš čia padedu ar nepadedu, ar aš kalbu gražiai ar, nekalbu, ar negražiai, mane iš karto priėmė. Ir tas mane taip nuginklavo, kad aš nuo to laiko tada įsitraukiau į tikėjimo šviesos bendruomenę. Mes kartą į mėnesį susitikdavom, švesdavom, meldavom. Paskui vienus metus išvažiavau jau pats gyventi Arkui, į Škotiją ir Ir šiaip pasaulyje arkos bendruomenės yra labiau paplitę kaip gyvenimo namai, kur kartu bičiuliai gyvena su asistentais, savanoriais. Ir ten, sakyčiau, vyko mano vat, e, sanatorija dvasios. Kad e, teko toj kasdienybėj gyventi kaip šeimoje. Ir vat, tai vyko pirmieji tokio savo ribų pažinimo Žanas Vanėja, kuris vaikūrė arką, sakė, žmogus pajaučia pilnatvę ir laimę, kai suranda, kam jisai gali priklausyti. Manyčiau, ne tik baimė, bet vyksta jauno žmogaus atsiskirimas nuo šeimos. Tėvai yra brangus, bet jau tu nori kažkam priklausyti. Ir dažnai, nu gerai, jeigu pasiseka, kad, e, pavyzdžiui, klasiokai yra ta mini bendruomenė, kur labai smagu priklausyti tave priema tokį, koks tu esi, e, leistis į kelionę, pažinti save, priemant savo dovanas ir priemant savo trūkumus. Tikrai linkėčiau leistis į tokią kelionę. Ne talentus, tik tais kaip kartais išgirsti, atras savo talentus, dovanas. Ok, tikrai jų mes turim ir Dievas duoda mums tiek jo apšiai, kad mes jų negalim net įdarbinti. Bet mums reikia šalia vis dėlto priimti savo trūkumus, kad mes nu, taptume tokie labiau, nebūtume tada tokie veidmainiai, būtume tikrai nuoširdus ir atviri.